mbinzo na ngai ya mayebo oyo natiaki na moto na bepise na ngai na nguba to na mélange yango lisusu nomo bozomona don esangani lisusu Mbote na ba ndeko nionso oyo bolingaka kolanda emission na biso ya makusa ya bana mboka, mbote na ba abonnes na biso nionso partout bozuami topesi bino ba mbote ebele et lelo tozongeli lisusu maman rose campagne batu ba abonnes ba lobi ebele ba lobi zongela na maman rose lisusu mbika wana alambela biso lisusu eloko moko ya bien lelo aolambela biso mayebo batia mbinzo Batia mbisi ya kokauka oyo ya ba ngolo wana et batia mwamba eih donc lelo eza esu ya koyinda na nga na bino hein nayesaka bino tant toyaka na ba emission na biso ya makusa ya bana mboka ozui papier ozui bic po jour okozala na posa olamba em soki ozala na mega te em soki o se connecter te donc zua papier na bic banda kokoma nde maman oyo ozalaka alambi ndenge asali koma kanga po oyeba Donc na biso na bino biso tozo yekola hein to yekola lelo pona maman rose tozongeli ye lisusu parce que bana mboka ba reclamer balobi ah makusa bana mboka zonga lisusu epa maman rose eh alambela biso lisusu eloko ya bien mbinka wana mbika wana nayebi e cartonne donc yango tozongeli ye lisusu lelo euh, tozongeli ye bandeko nyonso bolingaka kolanda chaîne na biso ya kati kapesa tv euh, lelo tozongeli lisusu mama rose alambela biso biloko azolambela biso lelo à suivre Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV. Lelo toyeyi bino recette ya mayebo na mbinzo na mbisi ya coquin. Na bamba to huile na nga na nzungu chepi na nga na nzungu kuna balokani na bepisi na ngai puis yango naotia ebela makasi te faut s'assurer que ebela makasi te ta a ah, déjà ebeli nabanda na matungulu na ngai bandi na matungulu ayokota ndeni tomate ya yali nzanza na ngai na s'assurer que tomate na nga linzanza ebeli soki ebeli te mpe natie bongo eya kokoma ngolingoli awa na sasure ke tomate ya linzanza na ngai ebeli mpo na ngai zonguba na ngai natia nguba nabetaki yango mpe ya pate Basi mpe totika yango etoka mokie, nguba etoka mokie mpe esisasola mobesu wana. Donc naotika yango etoka kaka mokie panda 2 à 3 minutes. Kaka o nzungu na se ezika te, kaka doa nguba. nguba biso moi toyebi ndenge esala po de moto ekozika nguba na ngai emelange deja na bepice donc bepice na ngai eza deja melange na nguba nde nakalingi yango asasure ke ebeli deja donc ebeli na naoleka sikoyo na etape na ngai ya kotya biloko na biso ya pokwa lelo oyo epice na nga deja ebeli yango naozwa sikoyo biloko na ngai na melange na bepice oyo mayebo naobandela mayebo na nga nasokolaki yango bien bien la mposa sereke bazelu nyonso eza te esili tosokola yango ata 5 fois ata 6 fois ata 10 fois oza sereke bazelu nyonso esili mpo mayebo toyebi biso nyonso toyebi ke mayebo ezalaka bazelu vraiment nasokolaki yango mai ya atie mayebo na nga obalusa yango na nguba na nga ya liboso natie nanu mayebo ae balusi yango na mélange yango na nguba na bepise na nga kalinga mayebo na nga yango oyo na mélange yango na nguba na bepise après après naye kozwa mbinzo na nga oyo natiaki yango na mai ya moto ye nasokoli yango esili nazwi navandisi yango moke na mai ya moto talaka mbinzo ezalaka mwa makasi evandisi yango na mai ya moto mpo elembaka ata mwa ndambo yango nazwi mbinzo ya nga mélange yango na mayebo na ngai oyo eza na moto nabalusi lisusu mbinzo na ngai ya mayebo oyo natiaki na moto na bepise na ngai na nguba to na mélange yango lisusu nomo bozomona bon esangani lisusu naye kozwa lisusu mbisa kokauka na ngai ya ngolo natikaki naye komelange mosusu na kati ya mayebo na mbinzo oyo natiai na nzungu mpo lelo nayesaki bino tozolamba recette ya mbinzo mayebo na mbisa kokauka wana sokolaki yango propre balongoli mikwa mpe naye komelange lisusu balusi lisusu kaka nde na ndako sala mpa baninga balusi lisusu esangani toza juste kaka epice na nga nde nasangisaki na nguba na yango nde nasangisaki na nguba na ngai na biloko na ngai nde nabalusi nabalusi a ah, sikoyo nazozwa nde mai natia mpo tozela ebela Mayi otie ebele te. Mayi liboso ya biloko batiaka ebele te. Natiaka nga juste ka gobelet moko. Gobelet moko nde natiela mayi ya biloko na ngai. De peur que e, e, eleka te. Soki mayi eleki biloko ezalaka mayi mayi. Yango natiela nga ka gobelet moko. Ebelisa. Na otala siko ndenge ekotoka. So peut-être etoki un peu nge ezika nde nakobakisa. mais soki etoki na yo normal nakotika nakotiaka munga na nga mais munga nakotia mokie nakotia ma munga mokie nanu nakotia ebele te Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. mokonzi ya kolamba kitoko na états-unis d'amérique katika pesa aigle toujours. Service traiteur et à qualité d'Orcos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Cathy Capessa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur, Cathy Capessa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas bamosusu c'est local Bandeko balandi, kaka nde toyesaki bino toyaki epa mama Rose Kampany e lelo alambeli biso mayebo batia mbinzo na mbisa kokauka. Bandeko eloko elekelaka nga pa tantine Rose ye alambaka ba biloko moko hein! Ya lambaka ba jeune fille lokola ye omona ye boye eh sala kwisa mbangu mbangu sala boye mais ye aona mboso moko kaka traditionnel esalaka nga bien moko je ne sais pas comment expliquer maman rose nga na yo na biso na balandi meka na ko expliquer biso pourquoi olingaka kolamba kaka ba biloko lokola ba mayebo boye ba mbika pourquoi Nalingaka kolamba mingi mingi biloko naturel donc biloko bio hein nde babengaka baka hein tolingaka kolia mingi mingi ba natural oyo eza bio biloko eza bio po un homme ko assurer sante ya batu oyo toza na bango ya ndaku mingi mingi ba parents parce que bango bakomi dejà na ba age moko ya likolo koliaka biloko ya ba vivre frais oyo ya ba formol ezo belisa yango wana nalingaka mingi mingi kolamba biloko lokola wana Po ebatela bango nanu. Vraiment omoni ba ndeko eh ba ndeko mibali bo lingaka basi lokola ba omaros boye donc ye bio ye vivre frais te oh cuisse ya mbangu mbangu na sala na kaka cuisse te donc ba genre ya biloko faut kolamba mayebo batia mbisi ya kokauka na mbinzo Sikoyo système nini ya kolamba mayebo yango ndeti olambeli yango wana namoni otie obandi nanu na sauce après obandi kotia ba biloko namona batu misusu bakolamba bongo atie biloko nionso mbala moko je ne sais pas bongo eza mabe to eza malamu? Bon eza vraiment mabe te eza mabe te mais nga nalingaka nalamba bongo pona b'epices nanga ebela nanu surtout soki nasangisi na nguba. Nguba soki otie yango mbama osangisi na biloko mbala moko ebiloba makambo naloba eh, il faut otika biloko etoka pendant 45 minutes faut s'assurer soupu ekoba kilo ezala mai mai te ekoma kilo yango faut tika yango nyonso ezala mélange ebeli ma nyonso après tokita Mutu mutu aya na ndenge ne ya kolambela, sikoyo ngai na part na nga na lingaka mingi kosala sauce pona ba epices na nga ebela, ba epices ebela en plus nde na tie nguba bongo faut solo wana ya nguba mubesu esila, soki esili après na zui biloko na nga na tie na kati, yango na lingaka mingi mingi na kalinga nanu ba epices, soki ba epices ekalingami après na zui biloko na nga na tie na kati pe na kalingi yango, soki ebeli après nde na zui mayi na tie. Aah ba ndeko balandi bozoyoka explication ya maman rose ndenge azo explique biso alobi alingaka asala sauce bongo po biloko eh sauce soki ebeli eh ozala na facilite tango otia ba biloko mususu nayebisaka bino emission na biso ya makusa bana mboka ebakisaka biso toujours en plus na baka soki tobandi ba makambo ya kolamba zua biki na papier koyoka soni te banda kokoma hein ebakiselaka biso toujours eloko moko peut etre yo olambaka otiaka biloko nionso mbala moko balakisi yo Manière mosusu ya kolamba ya kotia kokalinga nao ba epices et après obandi kolamba et après otie biloko nionso ba ndeko basi eloko babengi kombo cuisine cuisine eza deuxième bureau ya mwasi mwasi soki o maitriser cuisine te en tout cas nayebi te hein parce que ndenge kaka okendaka kobongisa olamuki na tongo oke bureau bureau nao pe ya cuisine ezalaka bien bureau nao pe ya cuisine biloko ezalaka n'ordre parce que maman Rose non non non non azo donc nayebi te hein nayebi te soki bino bo comprendre lokola ngai jeune fille lokola ye alingaka ne vivre frais te jeune fille lokola ye alamba biloko mo bio nayebi te soki bino boka soki boka bien yango na oyoka mama rose namoni yo ntango ozwi ozwi mbinzo osangisi ye bato mosusu bazalaka amoni soki aosangisa mbinzo ete Mpinzo na mayi ebo boye esimba te parce que mayi bobongaka mwa bicarbonade mais na moni otie bicarbonade te na yebi te eza pe otie bicarbonade te vraiment nga na moni nanga bicarbonade te na yebi te ba ndeko ba nation bino bomoni nga na moni bicarbonade te sikoyo maman rose a explique biso pourquoi otie bicarbonade te. Bon nga na tie bicarbonade te de un pona olamba ngo na nguba de deux Ba misusu batiaka bicarbonate po ba lembisa mua mayebo. Sikoyo ngai na sokolaka yango nanu na banda nanu na mayi ya malili. Soki na tiango na mayi ya malili, na longoli, après na ye kotia yango na mayi ya moto. Nde elembisaka mayebo na ngai. Yango na lingaka te na salela bicarbonate soki nao lamba mayebo ya bicarbonate te. C'est un peu ça. Ah ok, ba ndeko balandi. Alobi ye alingaka ko Kotia bicarbonate te soki azolamba yango ya nguba hein bo comprendre que bato oyo botiaka pe bicarbonate bosalaka mabe te hein babi eza deux sortes bato oyo batiaka bicarbonate seke alingi alamba yango bongo hein ba atie mua bicarbonate po elemba ye atiaki yango na mua mayi ya moto mayi ya moto esalaki dejà elembisaki yango yango bomoni peut etre absence ya bicarbonate e deranger bino te je pense bo comprendre maman Rose ndenge a explique biso et que ye atie bongo pona boye Euh, maman Rose, kumu na yo hein, olambi nini mayebo na, na tututu na ndenge osangisi sangisi wana na mbisi notre fois ntango olambela biso mbika na mona toki uh, euh, mungusu lelo na mona olambeli biso mayebo e otyeli biso uh, ngolo uh, yebisa biso nani pourkui olinga otya ngolo na kati ya repa na yo bon l'autre fois natyai mungusu mpo Mbika ewumelaka mwa ndambu na moto donc mwa mingi nako loba bongo ewumelaka mwa mingi na moto mais mayebo tala lelo lokola mayebo ewumelaka vraiment vraiment te na moto yango na prefere natia yango ngolo po ngolo misuni na ngo ezalaka vraiment makasi te eza mwa pete yango na prefere natia ngolo na mayebo na ngai. Me ndeko Kalanzi oye olamba mayebo boye otie mungusu eza nango pe mabe te mais selon explication maman Rose abi atiaki mungusu na mbika l'autre fois c'est parce que mbika ewumelaka na moto mungusu pe ezalaka mua makasi ekozua nango temps ti ekenda kobela le temps que atia ngolo po ngolo eza pete po biloko lokola ba mayebo boye eza ngo ba biloko moko ewumelaka te. Hein yango a preferaki atia na ye ngolo po hein ngolo eza pete ekokenda pe pre donc azotia ba biloko moko ezo correspondre ah maman rose ozo boma nga hein donc outi donc ozo ah ah ah ah non non non non donc azo landa hein bomona ela bomona mwasi abi kolamba ah biso totie ngolo eh, na ndenge tozo lamba nini boye mayebo ekopesa donc ekokende bien yango akendaki bongo eh, maman rose yebisa biso eloko lokola repas oyo ekosala pe pre Combien de temps na moto po moto mosusu aza otia ngo na 7 heure olongola yango oti 17 heure okobebisa biloko toyoka te eh, biloko oyo ewumelaka ewumelaka nango vraiment te donc ndenge nga nalambelaka nde nabandaka kolambela biloko na nga nasasiraka ke avant na mélange yango nyonso na moto natia yango na mai ya moto elembisa yango mpo ewumela te Bon pona temps eko sala peu pret ba 45 à 50 minutes ti na lamba nionso na sisa ba 45 à 50 minutes mbeli na nga ebeli. Euh, bandeko balandi balobi à peu près 45 à 50 minutes nde tokolamba biloko lokola mayebo boye ekosila nango nabanzi bolandi bien ndenge mama apesi explication nde tanti rose azo explike Explication moko claire hein nga na comprendre nga nga na kangi yo so okangi te etali yo bakobenga no ya libala donc euh, mama rose euh, conseil nini okopesa hein ah bandeko basi bolingo yo na cuise yo na cuise yo ka cuise ka ya mbangu mbangu olesaka papa lesaka papa ba biloko ya boye hein ba mbinzo ba mayebo lesaka papa yango conseil nini opesa ba jeune fille hein ba jeune fille balinga kwisi wana conseil nini opesa bango ningaka mikongo nga mipanzi eh conseil nini opesa bango ata pesa biso conseil biso nyonso toyoka elongo Bon conseil na nga nako pesa mingi mingi ba jeune fille po ba mama ba mama ba boti biso ba lingaka kutu kolia biloko ya ba formol wana te ba cuisse ba mikongo ba mipanzi eh yango mabe te parce que eza naturel eza nzambe mutu asala yango sikoyo ndenge ba kenda ko bombela biso yango place ba kenda ko tiela biso yango nde ekomisaka yango mabe sikoyo conseil nako pesa mingi mingi ba jeune fille lokola nga Balambelaka ba ba oyo baza ba marie ba nouveau marie balambelaka ba cherie na bango biloko oyo biloko ba lokola ba mbinzo ba mayebo ba mikungu ba ba ba donc biloko eza ebele biloko eza ebele oyo eza nature oyo eza bio po e gardaka sante na bango Eza mingi mingi pona Santa ba papa ezala ba maman na biso lokola biso nanu tobali te ba maman na biso toza na bango na ba ndaku ba age ekomi aja eleve bakokaka kolia biloko ya ba formol te po formol ezo pesa malade tala kaka formol oyo ba pesa na batu oyo bakufa baya kotia ngo susu na biloko yo ozua ngo si olesi si mutu akomi na age moko ya likolo esala ye nini eh mingi mingi tolesaka bango biloko lokola ba oyo Eh, etikali abete ya bino recette ya mikumbu bamikumbu ezoya bandeko balandi bino moko boyoki ya babi prochainement soki ozongi ya mikungu wana bazongisi biso mpe bandeko na biso ya kwilu eh, kuna nde mpenza eh, mikungu bango nde mpenza balambaka yango bien makozala bi prochainement tokozonga mpo na mikungu en tout cas nayebi bozalaki wana tellement ebele bozalaki ebele vraiment pona kolanda biso emission na bino kaka ndenge ezalaka emission na biso ya makusa bana mboka hein lelo mwana mboka rose maman rose lelo pena alambeli biso mayebo hein batia mbinzo eh na ngolo eh eh eh eh vraiment eh, nalobi eh, kaka nde nalobaka zwa biki kanga nga nakangi euh, merci nayebi ozalaki wana Ebele ba abonnes na biso bolingaka chaine na bino ya kati kapesa TV je sais que bozalaki wana tellement ebele pona kolanda biso pona koyoka recette ya lelo ezalaki nini euh, merci à maman kati kapesa hein? maman alingaka bana ah, ye nabengaka ye bongo merci na yo mama na service traiteur mobimba merci partout boza kuna na États-Unis ba merci na bino euh, merci à mon président Vince Tulomba euh, merci à maman Colotte merci à Anelka kampany merci à tout la toute la famille kampany bazalaki wana bayambaka biso souvent hein merci na bango merci à palmi mawete parmi hein yo oyebi hein merci à colonel Jean Jacques pona ba conseil na yo merci bozalaki wana tellement ebele merci ndeko na biso asungaki biso na bilili hein rabi Kabasele merci na yo. Merci na ndeko Reagan, merci na papa Jeff boza tellement ebele ebele ya koloba te. Merci à Grace Izo hein, merci à Evodi Misamu, merci à Emeraude Mavungu mon fils. Merci tomonani na bino mbala sima pour prochain numero. Bye bye.